つまりは好奇心にとらわれてたんだ大切なものなら壊したんだ明かりの灯らないホールケーキ木製の君と踊ってたんだクローゼットで待った今日も小さな体ただ寄せ合って眠るのさ変わるのさ想像たやすい安全私ばっかな子なのどこにも行かないで濁った状態の鈍い目を覚ませ夜のうち片付けたおもちゃ無邪気な ままでまだ痛かった愛情はたが捨ておくばかり流れ落ちた大事な記憶マツコ大のライス、ならばあえてありえないこと願う夏を Yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow y あいつは好奇心に殺されたようだ狡猾な術なら試したんだ部つの上がらないあんな恋満面の笑みで歌ってたんだクローゼットで待った今日は一人で待つんならこんなもんか変わるのさ終わるのさこうで求め続けるカチカチカチ迫る秒針もっと前 えて崩れ落ちた帰り遂げ立つ救いなどないよ